हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 की बात हम करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं एक टेबल हमने बनाया है और इस टेबल में आपको रोल नंबर डेट और यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट है और क्लास है और यहाँ पर इनकी अटेंडेंस की बात करी गई है ठीक है तो यहाँ पर कोई अटेंडेंस सीट तो हम बनाने नहीं जा रहे हैं तो अभी हम करने क्या वाले हैं हम ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर नेम से या फिर एक पर्टिकुलर क्लास की बात करें तो एक कंडीशन हम देंगे एक कंडीशन हम देंगे और उस कंडीशन के बेस पर हम देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड केवल उस कंडीशन के बेस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यही हमें देखना है तो देखिए इसमें सारे स्टूडेंट जो है क्लास ट्वेल्थ के हैं तो यहाँ पर मैं चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है क्लास एलेवेंथ की भी हो जाएंगे तो यहाँ से इस तरीके से क्लास एलेवेंथ भी मैं कर देता हूँ सारे ट्वेल्थ के नहीं रहेंगे कुछ क्लास एलेवेंथ भी कर देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए कि कैसे ये क्राइटेरिया हम सेट करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आ, कुछ स्टूडेंट क्लास एलेवेंथ के भी हो गए हैं देख सकते हैं आप अब इसको हम सेव करते हैं और ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा अब यही रिकॉर्ड हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर कुछ और भी चेंजेस कर लेते हैं एक दो ठीक है ये एलेवेंथ हो गया यहाँ पर चेंज करेंगे ये लाइक यहाँ पर कर लेते हैं एलेवेंथ और यहाँ पर भी एलेवेंथ कर लेते हैं तो ये कुछ चेंजेस हमने परफॉर्म कर दिए हैं ठीक है अब हमें करना क्या है अब हमें यहाँ पर क्राइटेरिया सेट करनी है क्राइटेरिया कैसे सेट होगा तो इसके लिए क्वेरी बनानी पड़ेगी हमें क्वेरी कैसे बनाएंगे यहाँ से आपको सीधा सीधा क्रिएट पे जाना है क्रिएट पे जाने के बाद आपको क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है जैसे ही क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे तो हमारे पास केवल एक ही टेबल है अटेंडेंस शीट वाली उसी को ले लेंगे हम यहाँ ऐड करवा लेंगे सारे ही फील्ड्स हमें चाहिए होंगे तो सारे ही फील्ड्स ले करके और फिर यहाँ से इसको ड्रैग करवा लेंगे ठीक है तो ये ड्रैग करवाया हमने और ड्रैग करवाने के बाद क्या करेंगे हम चाहते हैं कि क्लास एलेवेंथ के सारे स्टूडेंट की डिटेल आए तो यहाँ पर सिर्फ आप टाइप कर दीजिए एलेवेंथ जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर जैसे रन करवाएंगे इसको तो आप देखेंगे कि आपको केवल और केवल क्लास एलेवेंथ के स्टूडेंट की डिटेल मिल रही है देख सकते हैं आप रोल नंबर भी उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया है उसी के अकॉर्डिंग आया हुआ है ठीक है अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर क्लास एलेवेंथ के बच्चों की डिटेल ना आए क्लास ट्वेल्थ के बच्चों की डिटेल आए तब क्या करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा बस क्लास ट्वेल्थ ठीक है तो यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ जैसे ही आप टाइप करेंगे और रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि क्राइटेरिया में एलेवेंथ हट गया है कहीं भी आपको एलेवेंथ नहीं दिखाई पड़ेगा क्लास ट्वेल्थ ही केवल दिखाई पड़ेगा तो ये क्राइटेरिया लगाने का तरीका है आप किसी भी तरह की क्राइटेरिया को यहाँ से सेट कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये क्राइटेरिया आपको सेट कैसे करनी है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए Thank you for watching this video.